суу боек менен тажрыйба стаканга куюлган сууга бир тамчы боекту эритип алалы суу түстүү болот бул түстүү суудан бир аз алып башка стакан таза сууга таштаңыз бул суу дагы түстүү болот бир гана түсү аз каныккан болот бул операцияны дагы бир нече жолу кайталасаңыз болот ар бир кийинки экспериментте эритме мурункуга караганда алсызыраак түстө болот сууда бир тамчы гана боек ээрип кеткендиктен анын бир бөлүгү азыркы идишке түшөт бул боектун бир тамчысы өзүнчө бөлүкчөлөрдөн турат дегенди билдирет ошентип сүрөттөлгөн тажрыйба тастыктайт баардык заттар бөлүкчөлөрдөн турат деген божомол